mga ka-hobby, hi po sa inyo. Nagbabalik tayo ngayon para gumawa ng isang video. Ah... Uh, napapansin ah, na, pag napapansin nyo, wala tayong pasok ngayon, kaya magagawa nating linisin at ito na rin yung magiging update natin tungkol sa 50 gallons na nabili ng tatay ko kasi dapat ko na linisin dahil dapat ko na rin ilipat yung mga breeder copies dun sa 50 gallons talaga ko na siya ng divider tapos ice na ang ginagamit kong panlinis sa mga aquarium ko? Kung hard water stains lang siya, like yung mga nangyayari sa aquarium pag uh, nababawasan ng tubig, liha tsaka tubig lang. focus Kukuskusin ko lang siya. After that, tubig para mawala yung residue Uh, pakita ko sa inyo yung aquarium, yung tank para makita nyo before and after, okay? A few inches later. So, nakikita nyo, may mga hard water stain siya. Madali lang matanggal yan gamit yung liha tsaka tubig lang. Yan. 1,000 grit na liha. kusin lang natin siya. Makikita nyo dito, medyo nakuskus ko na siya pero hindi ko pa siya nalilinis ng mabuti. Yan. Kuskusin nyo lang siya. Gaya na ito. Makikita nyo, hindi magagasgas yan. So, yan. Nakita niya na yung diferensya. Hindi pa natin nakukuskus. At yun, nakuskus na natin. So, saglit lang. Pakita ko sa inyo mamaya. Linisin ko lang muna siya. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung magiging itsura niya. A few moments later. So, yun nga po mga kahabi uh, nililinis na po natin. Nalinis na natin siya actually yan. Nawala na yung mga hard water stains niya. Gamit lamang ang liha at tubig. Dinitry na natin siya kasi mamaya lagyan ko na siya ng tubig para macycle yung tubig. Yan. Ah, susunod na update sunod na video, update ko kayo kung ano, kung paano ko siya lalagyan ng divider niya. Gagamit ng salamin, o gagamit ng acrylic. Dahil medyo nagtitipid nga tayo, kailangan natin ng pera. Tagal pa sa ahod. Once na matapos ko na siya, pakita ko sa inyo kung ano yung update niya, okay? Okay. kahabi, uh, hindi ko na nahintay yung susunod na video. Naisip ko na isama na lang dito yung update ng Ang bali, okay na siya. Nagawa ko na siya ng divider. Uh, nailagay ko na rin yung mga gratis ko. Bali, tatlong strain lang naman sila kaya uh, tatlong dinivide ko lang sa tatlo yung ano yung uh, ating tang tapos nalagyan ko na rin siya ng tubig at papakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa yung divider. At as usual, uh, budget meal na naman tayo. So ito na nga yung tank. kung paano ko ginawa yung divider. Uh, ah, DIY na naman siya, low budget na naman siya, may mga kailangan lang tayong tanggalin dito kaya nagbawas ako ng lalagyan. Pero once na dumami na naman sila, malamang dadami na naman yung kalat natin dito. Uh, don't worry, bakit ko sila nilagay agad? Uh, dahil ano na yun, stuck na yung tubig nun. Actually, one week na siya. Tapos, nung nista ko siya, nilagyan ko na siya ng anti-chlorine para magamit ko agad siya. Update nga rin pala dun sa ano ko sa raffle natin. Uh, hindi pa natin nahihit yung 75 na comments dun sa kada group. Kada group meron tayong mananalo isa. Tapos sabi ko nga ako na bahala sa shipping. Kumalapit meet up na lang tayo para kahit papagawin eh, medyo mabusbasan yung alam mo na, gastos natin. Uh, like, share, and subscribe. Tapos, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sana wag kayo mag subscribe pero uh, rest assured, gagawa tayo lagi ng video. Gagawa tayo lagi ng kung ano yung alam ko na kakayahan ko, na knowledge ko na pwede ko i-share sa inyo. Tapos, pakitingnan na lang din yung pin post ko uh, paki-share doon sa uh, paki-subscribe na rin dun sa kanya. Mga nangangako daw siya na igagawa daw siya ng video. Sa so, mga nagpapa-shoutout, hindi ko na magawa dahil lobat na yung cellphone ko. Tapos, maraming salamat. Until next time. Bigyan ko kayo ng update kung ano mangyayari dito sa ating munting isdaan. Don't worry. So,